келдің бе қандай сыңайы қандай қандай әкеліп ашар аяғары оор өтті жаман шаршадым құрсақта қатып қалды тамақ жесек деп айтшы тамақ жасадың е жоқ жаңа келдім черный кассадан тамақ салып берткенде сен саған салып бермей қойшы қойчу эми тұрмақ мен бе эми сен тұрмағың өсіп кетиптир деп эми тамақ жебей жашай бере элеби жалко қойчу эми кантип а давай анда заказ беребиз пицца күндө эле заказ бере бересиңби кичине мындай тамак жасачы мындай тамак жейличи кой анда бүгүн дагы заказ берчү болсом мен анда тиги апамдыкына барып эле тамактанып келем ладно өзүң ана апам барғанда қалпеле мақтап сақтап қойсын күніге су ішіп пицца жасап береді деп мына мен нормально бағу деп көчөнүн анда кантип эми болбогон эле нерсени болду деп айтыш керек э эми болгонун болгондой эле айтыш керек күнүнө эле тамак заказ кылып эле тиги көчөдөн эле тамактанабыз деп значит сен мени жаман көрсөткүң келип атыптыр да апам а айтышмай калсачы анда билесиңби анда анда мен дагы айтам не нені айтасың сен нені айтамын нені айтамын а сен сансыз сансызбай екенің ше магазинде он мың сомға қарызға батып кеткен деп айтамын айтмай ғой шома иә өзің масштабың анда анда мен сені дағы айтамын андачы айтмай дедің айтма шашыңды сарыға бояп қайра жараспай қалып қайра қараға бойғаныңды айтамын мен саған андачы сен бар ғой сенші сөйтіп машинаңмененші қоқырсын ойын былчита сөзіп машинаның бачағын шығарып салған деп айтам. анда мен сен а мен сенің тырмағыңды тек бүркіттікіне қылып өсіріп алған деп айтамын мен саған андачы бар ғой анда несенчи тетиги сен жайлоого барганда жайлоодон сууга агып кетип аяштан баарына ит абир төгүлүп чачылып аябай болып болуп шермендогону мына айыштан бар видео тартып алған ошол видео мына азыр менде бар мен азыр эле апама жөнөтүп кетирип салышым мүмкүн айтсаң видеого тартып алышты эле тартып алган мага тартпаса да мага өздөрү кетишет буну сурамасам мен эч жака барбай эле коеюн анда үйдө эле тамактанабыз э эмне жейбиз батыр қалғанын қалғаным да пицца жеке мындай кішкене тандыр самсы мындай қашан пашан эле жейличи мындай эй жейличи жүрсеңіз көп чынымен тебетші е мақұл кішкене современныйрақ болсаң е е саған қарағанда тетік қоқушчы е дауылдырып алған мен балекеттің барым біледі тем суши заказ бери үйге анан тиги барсам мен эй баягы күнү деле үйүнө барганда айттым эко жаштап болуп суши жеп аткан өлүп дал эле жеп атпадым беле жакты суши сонун экен деп эми ачка болуп атсаң жейсиң да эми суши шоп точка kg деген бар да ошо инстаграмга киресиз дагы шесть секундта заказ берип койсоң келетчи любой шаардын любой точкасына эки секундда мына чаап турат алло суши же кандайсыз о мени таанып калдыңыз <laughs> мени таанып калды эже жанагы эле адреске дагы бир бир партия же суши кашан барбай сурачы кашан <laughs> рахмат эжен канча э, рахмат эки секунд э мына азыр эки келіп келип калат экен эмне ушунда бат келип калабы а мына келип калды алып келе кал келип калыптыр булурсулуп эле заказ бербедим мамбет булутчу тез чыгарышат анын Суши, роллы 0708-01-05-75 Суши шоп KG Суши шоп KG қана елім тыңда аш болып қаза сенің қызматында Тамақтардың бары бар достарыңды шақырса Набор кейшін түрді таңның бары бар тұрбай қайсынан баштайын модан баштайын ә не модан баштаймыз алдыдан баштайық бисмилля қана үшке менен а алып кекіктіктің Jestem da... Jestem da zakaz bere özpe. Canlıca show izle. Bişkek'in suşisinde. Kıta bizlere kimse. Şok geyci, damlı dama heldik. Suşu şok geyci. Çuz payız